nit képp koo xam ne eh, yaa ngi bëgg a tijjeeku boo suivre vidéo ba mu jeex ci kàttanu yàlla eh, da nga ci am ndimbal bu baax a baax a baax mu nekk sirru ci secret mag yi macha allah secret bu moom moo nekk nii eh, mu nekk boo xam ne ci kàttanu yàlla ku ko jëfee rek da nga ci gis tawfeex bu baax Balaa boobu ñu leen di présenté comme niñ ko waxee woon suñu jaaro yi ñi ko xam xam nañ ko it ne ñi nga xam ne bëgg nañu seetlu seeni mbir incha allah ci lu set wicc ci kàttanu yàlla bu ñu woowee ci 78 164 41 08 nañ ci am lu leer nañ macha allah secret bi nag ni nga koy liggéeyee mooy suba teel nga koy bind bu naaj bi génnee rek dootoo ko bind suba teel nga koy bind mooy xaatim bi ngeen janoo moom ngay bind euh, neuf fois boo ko bindee neuf fois euh, nga teg ci li nga xam ne mooy alam na sharah waaye ni nga koy bindee boo bindee alam na sharah da ngay teg yaa muhammad laka shadarak yaa muhammad wadaana anka Wi zaraki yaa Muhammad ba saar wi jeex maanaam baat boo bind ci alam nasara rek danga ci teg yaa Muhammad boo noppee ci loolu nga boole cangat googu yëpp ci benn siwo nga daal di ci def li nga xam ne mooy xorom nga daal di ci def loxo xorom boobu sax sàpp incha allah heure boo xëyee rek nga daal di ci sangu ci kàttanu yàlla yàlla dana defal tijjeeku bu yéeme lool macha allah